Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В честь э, этого дня мы запускаем этот шарик в небо в Москве и в других городах России. Белая лента – это символ э, этого дня, а оранжевый цвет – символ борьбы против насилия в отношении женщин.